قبل ما اللي يبرر دينه واللي يبرر آه، ثقافته مين حس بألم امرأة ألمانية خرجت في ليلة رأس السنة يمكن هي كانت واحدة من النساء الكثيرات اللي كنا ينتظرنا اللاجئين في محطات القطار بملابس وبأكل وبأموال ويرحبون بهم مبتسمين مرحبا بكم في ألمانيا ريفوجيز ويلكم كانت حملة كبيرة شاركت فيها نساء كثيرات ومن بينها هذه النساء نساء تعرضنا للاغتصاب وتعرضنا للتحرش الجنسي مين بيفكر في الضحايا وهذا الشيء اللي يؤلمني كثيرا يعني قبل ما تبرر دينك ولا تبرر ثقافتك ولا تبرر مجتمعك ان احنا بريئين من كل فكر يا اخي في الضحيه